好的，那我们接着往下看。然后他前面讲到说呢，当然你可以有很多的 dreams and thoughts，但是你必须要能够变成实际的行动。哈，OK。好，那接下来说，哎，行动了以后呢，当然就怎么样？他说，Of course，you will have success and failure in life。OK，哎，因为你就坐在那边想的话呢，做的少的话，当然怎么样？ 做的少的话，当然呢，成功的也少，失败的也少，哈。好，那但是呢，有把它付出成行动的话呢，那你就会看到，you have success and failure in life. You need to accept both with grace. Grace 的话呢，就是一种这个优雅哈，一种智慧，就能够很优雅的去接受哈。OK，好，那不管是成功还是失败，其实应该都不容易哈，要能够 accept。 with grace, 或者是我们说 gracefully，好，当然你也可以呢，你不用 with grace 的话，你也可以说 gracefully 这样子，OK，so、okay? grace，OK，gracefully，OK，、okay, gracefully, okay? you have to accept，you need to accept both with grace and continue to persevere in either case，好。 不管是怎么样，他说 in either case，in either case 的话，either 的话是两者任一个，叫做 either 啦哈。OK，所以呢就是说，不管在任何一种情两两者之中的任一个情况，呃，就是 success 跟 failure 哈，你都要能够 continue to persevere。Furthermore，when others distort your words and deeds，always push 呃，always push forward with your eyes on your goals，OK？后他说，呃，Furthermore，when others distort your words and deeds，不管人家怎么样去扭曲啊，哈，OK？也许这个意思的话，就是说，也许你说这些话、做这些事情呢，你有你自己呀，哈，你自己知道你的目的是什么，但是可能把可能呢，别人把你讲的话或者是。 做的事情都给扭曲了哈，这个造谣乱讲了哈。然后他说呢，哎，如果这样子的时候，always push forward，哎，这边又是祈使句了哈。他劝告你，他告诫你啊哈。OK，告忠告你说呢，always push forward，还是要继续努力的往前。With your eyes，而你的眼睛呢哈，就要怎么样？On your goals，OK，好，不能够呢，因此就放弃了哈。OK，好，他说呢。 Even if your plans end up as failures, you should pick yourself up and try whatever you can to start again. even if Your plans end End up 的话，我们说叫做结果变成怎么样嘛，哈，好，那结果变成了 as，as as 的话呢，就是指说像什么，哈，因为这边的话，我们是 your plans OK，那 your plans 的话呢，会变成像什么嘞？哈，所以我们这边有一个 as end up as failures。这边的话，如果你说 your plans end up failures，那我们不会这样讲哈。OK，你 End up 的话，后面你可以用形容词，OK，好，或者是你也可以用动词 ing，或者是过去分词，哈。但是如果后面接名词的话呢，那我们就要有一个 as，就是说它最后的结果呢是如同这样子的东西，这样子，OK，好哦，变成成为是这样的东西了，哈。所以 end up as failures，OK，plans 变成像是 failures 这样的东西。他说，即使是如此啊，you should pick yourself up。 OK，还是呢，得要振作起来，pick yourself up。OK，好，呃，整个人都已经被打趴了，掉在地上哈，变成一块一块的，哎，好，但是你还是要 pick yourself up。OK，把你自己呢重新拉起来，振作起来，and try whatever you can to start again。OK，这个其实很不容易啊，说的容易哈，这个做的哪哪有这么简单哈？好，那所以接下来我们再看到第，他说第三。 第三段啊，或者是诗的一段一段，我们叫做阙，或者是呢叫做诗的一段啊，英文叫做 stanza 这样子。OK，好，哎，他说 the third stanza explores mental toughness。OK，好，就是我们心智的一个强韧度啊，mental toughness and the power of will that one must possess. Life is a game of chance. A game of chance 就是其实呢都是呢。 看这个机会的，然后这样，OK，哦，就是呢，有点在这个赌博一样，然后是一个看机会的一个比赛，这样子，OK，豁然率呢都是有的，这样子，哎，并不是说，嗯，你呢特别，你家里特别的好运的话你家里特别的有钱，你就一定怎样哈？好，可能比别人稍微好一些，但是也很难说啊。OK，好，那也不是说呢，你这个。 呃，出身不是那么好的话，你就一定没希望了哈。OK，这个东西都很难说。那甚至于在同样起跑点上面的人呢，到最后是不是会得到一样的结果，也不是那么一定嘛，对不对哈？所以说呢，是 a game of chance。The speaker warns, so sometimes you must bet whatever you have in one play of pitch and toss to be successful。他说有时候 you have to bet，你要呢这个。 把它通通把那个通通堵住都下下去。b a d 这边的话，我们有受词啊，好，这个 b a d 的受词的话就是 Whatever you have，OK，等于说 b a d Whatever you have，把你所有有的东西呢都拿去下赌注啊，哈，OK，下赌注在哪里嘞？In one play of pitch and toss，OK，一次的哈，一一局 one play，哎，就是一个赌局一局啊，哈，OK，里面呢去给他赌赌看。Pitch and toss 的话呢，就是一种。 一种这个呃丢铜板的一种赌博的游戏，然后那基本上呢有一点就是说呃有点一翻两瞪眼的一个味道这样子啊，因为呢这个赢的人呢哈赢赢家只有有一个，然后呢他呢就可以先拿走他赢得的东西这样子哈。OK，所以呢叫做 Pitch and Toss，哎就是一种 gambling game 这样子哈。他说有时候你必须要把 whatever you have 全部都给他压下去，压压在一局当中 one play。 of pitch and toss to be successful。哇，这样赌注很大哈。不过有时候呢，可能就 you must，对不对？哈，你必须要这样做。However, even if you lose everything, don't indulge in self pity。哎，也不要整个沉溺在里面哈。Indulge in self pity. And if exhaustion overtakes you, or exact 呃 exhaustion 表示所谓的什么？表示所谓的那个非常的非常的。 非常的疲累，然后这样子可以精疲力尽的，叫做 exhaustion overtakes you，整个让你呢已经好像没有办法再复原了一样，哈，它整个占据了你 overtakes you。哎，那这边的话，作者还是建议你说 rely on 这个又是祈使句啦，哈，作者建议你呢要 rely on your willpower to carry you through。OK，好，哎，要呢依靠你的这个 willpower to carry you through，能够呢。 帮助你渡过难关呐，哈，OK，carry you through，好像呢，你的你的意志力呢，在带着你这个人，然后能够通过呢那个困难的那个难关。In short，OK，yeah，in short，简单来说哈，OK，简言之叫做 in short。Do everything you can to accomplish your goals。这边呢又是祈使句哈，这里面这这个课文里面什么不多，祈使句最多哈，因为他都在跟你做建议嘛哈。Do everything you can。 to accomplish your goals and never give up. Yeah, okay? Ultimate success comes to those who find inner strength and have the will to 哎，好，他呢这一段呢，呃，为第三段的那个是下了一个小小的结论，就是 ultimate success ultimate 极致的最终的成功的话呢是 comes to those those 的话指的就是 the people those those people the people。 who find inner strength and have the will 啊，我们说 will have the will to persevere. Okay, persevere。OK，好，那这个都是其实要实践起来不那么容易嘛，对不对？哈，但是呢，当然我们都知道了哈，只是呢都要付诸实现哈。OK，好，接下来我们看到他说 the final stanza 诗的最后一段哦哈，the final stanza deals with one's personal relationships。哎，OK。 哦，就是那个个人的那跟别人的一些关系的哈。And the value of time, as the speaker says, associate with people from all walks of life. OK，好，你说，嘿，这个这个 associate 这边是怎么一回事啊？哈，它也是什么？它也是祈使句哦，哈，这边也是原形动词。那什么叫做 associate with people？就是跟人家结交的意思，哈，跟人家当朋友。 跟人家结交，那这边的话就是说呢，这个他就说，呃，就像这个 speaker says，他呢建议你怎么样，要 associate with people from all walks of life。all walks of life 我们叫做各行各业啊，那也也就是有点所谓的说无分高低贵贱这样子啊，你都要跟他们能够结交，from kings to common people 这样子，OK，好，哎，那这边的话，kings 的话当然就是很尊贵的人呐，哈，这样地位很高的。 to common people，还有所谓的平民、一般老百姓哈。OK，好，那呢，associate，但是呢，but retain a balanced worldview in all your interactions。OK，好，所以这边的话呢，祈使句 associate 原形动词开头，后面这边还是原形动词开头哈，它叫你呢。虽然要跟那那么多各式各样的人结交，但是你要怎么样保持 retain 哈？好，你要保持一个 a balanced world view。 哎，不要呢！因为呢，你呢有机会跟很尊贵、很有钱的人结交呢，你就开始，啊，想法就开始有一些呃太过势利或者什么之类的啦哈。OK，好，或者是呢，如果都只能够交到很这个一般的平民老百姓的话，就觉得说，哎呀，我们这种就是小咖、小小咖、小小咖哈。OK，好，呃，就对这个世界的一个看法的话，就有所偏颇这样子的哈。所以他说，他告诉你说要 retain。 a balanced worldview in all your interactions, oh, okay? interactions，OK？好，interaction 跟人家的互动啊哈，好，那就是说你跟人家的互动呢，哎，我们常常讲说叫做不卑不亢，哈，基本上就是这样的意思，这样子，OK？好，你不管是跟人跟谁呢来做一个互动的话，都能够做到所谓的 You will unavoidably encounter both friends and foes in life, but Avoid being overly hurt or influenced by either. OK，好，那他当然他说你当然都都会遇到 friends and foes，但是他跟你讲说，哈，这边又是建议又来了，所以又是原形动词哈。他跟你讲说你要避免怎么样嘞？那我们知道 avoid 后面我们要用什么动词 ing 嘛，对不对？哈，要用名词或者是动名词，所以这边是 being。他告诉你说你要 avoid being overly hurt。哎。 好，就太容易呢，哈，太容易呢，就受到他们的伤害，或者是太容易受到他们的影响。By either，either 这边指的当然是两个东西嘛，对不对？我们才会用 either 任何一个两个之间的任何一个，哪两个嘞？Friends and foes，对的，哈。好，就是说也不要呢，诶，太过太过依赖你的朋友，觉得朋友讲的都是都是天呐，哈。OK，或者是呢？ 太过于注重你的敌人讲的话，哎，都没有那个必要这样子的哈。OK，好，他说呢，这个 avoid overly being overly hurt or influenced by either either your friends or your foes 这样子哈。In addition, keep in mind that time is precious. Keep in mind, remember, bear in mind，我们也可以说 bear in mind, keep in mind, remember that time is precious. It doesn't wait for anyone nor does it。nor 的话，我们说也不啦，哈。那我们 nor 放在这里的话呢，句子要倒装喽。Nor does it，nor does time。这边这个 it 指的当然就是 time 嘛，对不对？那这边还是一样在指 time。Nor does it give anyone a second chance。每个人都时间对每个人都都是公平的哈。OK，be sure therefore to cherish every moment in your life。哎，这边还是一样，又是祈使句啦哈。这边它 跟你讲说，你一定要确认哦，确定一定要这样哦。Be sure to cherish every moment in your life and live it to the fullest. It 的话呢，指的当然就是我们的这个生命啊，哈，这样子可以 live your life to the full. OK，好，能够呢达到最大、好最圆满、最饱满、最充满的这样子，OK，非常充实的来过你的生命。All of these pieces of advice from the poem start to its finish. are presented in the forms of in the form of conditions or ifs. o k 好，那这边其实就要开始下一个结论，因为他刚才已经讲到说到最后一段了嘛哈。好，他说呢，all of these pieces of advice。我们在一开头时候有讲到说，advice 这个字是不可数的哈，所以你一定要数它的时候呢，你就要用 piece，你要说 pieces of advice. o k 因为它有分好好多好多好几个嘛哈。好，他说呢，all of these pieces of advice。 From the poem's start to its finish are OK，因为我们的主词是 pieces，对不对？pieces of light，所以主词是复数咯，所以我们的动词是 are presented，都是被用这样的方式呈现出来。用什么样形式呈现出来呢？In the form of conditions，所谓的叫做条件，if 啊，if 的话，如果怎样就怎样，是一个条件哈。所以他说都是用所谓的 conditions。 用条件呢去呈现出来，或者是他就是说 conditions 的话，就是就是 or ifs 这样子，o k 都是用 ifs 这样呈现出来的这样子哈。OK，好，哎，那所以我们先看到这里喽哈，剩下的呢，我们待会下一段的这个影片呢，再来把它看完。大家拜拜。